Penggemar kembali dibuat heboh dengan kemunculan Oh Yun Hee di lokasi syuting episode terakhir drama Penthouse. Bukan hanya sebatas rumor saja namun Oh Yun Hee benar-benar berada di lokasi syuting tersebut dan terbukti dengan sebuah foto Oh Yun Hee yang tersebar. Dalam foto tersebut terlihat Oh Yun Hee berpenampilan sedikit berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya Oh Yun Hee tidak pernah berpenampilan dengan sebuah poni, namun kali ini Oh Yun Hee terlihat menggunakan poni tipis. Lalu apakah hal ini berarti Oh Yoon Hee benar-benar akan muncul di episode 14 drama Penthouse? Sebelum kita berspekulasi terlalu jauh, sebaiknya kita memperhatikan dulu detail yang ada dalam foto tersebut. Dalam foto Oh Yoon Hee yang tersebar tersebut ada sebuah tulisan yang berarti, ini bukan seperti yang kalian bayangkan. Apakah artinya dari tulisan tersebut? Apakah Oh Yoon Hee hanya sekedar berkunjung dan merayakan syuting terakhir drama Penthouse saja? Setelah kematian Oh Yun Hee pada episode 6 drama Penthouse, sama sekali tidak ada kabar dari pemeran karakter Oh Yun Hee yaitu Eugene terkait bagaimana kelanjutan dari karakter Oh Yun Hee ini. Apakah Oh Yun Hee benar-benar meninggal atau tidak? Penonton terus dibuat berspekulasi dan overthinking terkait karakter Oh Yun Hee. Hal ini karena Eugene tak pernah memposting di media sosialnya tentang dia yang telah menyelesaikan syuting drama Penthouse. Jika aktor lainnya memposting syuting terakhir mereka, namun berbeda dengan karakter Oh yoon Hee. Karakter Oh yoon Hee seolah-olah tenggelam dan hilang begitu saja tanpa sebuah kepastian. Hal ini mungkin saja untuk mempertahankan rating drama Penthouse, karena karakter Oh yoon Hee adalah salah satu karakter yang selalu dinantikan. Dan apabila karakter Oh yoon Hee dikonfirmasi benar-benar meninggal dan telah menyelesaikan syutingnya, otomatis penggemar karakter Oh Yoon Hee akan kecewa dan berhenti menonton drama Penthouse. Jadi kemungkinan hal ini memang sengaja ditutup-tutupi agar semua orang penasaran dan tetap menantikan kelanjutan cerita drama Penthouse. Atau mungkin saja karakter Oh Yoon Hee ini memang benar-benar belum menyelesaikan syutingnya dan akan muncul di episode terakhir drama Penthouse. Jika dilihat dari foto yang tersebar, Oh Hyun Hee terlihat berada di sebuah gereja tempat Chon So Jin dan Haeng Biul Byul melakukan syuting. Selain Oh Hyun Hee, di sana juga terlihat karakter Kyu Jin dan Ha Yun Chul yang juga hadir di sana. Entah apa yang mereka lakukan di tempat syuting tersebut. Namun sepertinya mereka tidak mungkin hanya sekedar hadir saja tanpa melakukan syuting. Khususnya untuk karakter Oh Yun Hee, dalam foto yang tersebar Oh Yun Hee terlihat memegang buket bunga. Seperti yang kita ketahui, setiap karakter yang telah menyelesaikan syutingnya akan berfoto dan memegang buket bunga seperti beberapa foto yang tersebar. Oh Yoon Hee mungkin saja melakukan syuting terakhirnya, namun bukan sebagai tokoh hidup, melainkan arwah penasaran Oh Yoon Hee yang akan muncul di depan Chon So Jin. Bisa saja kehadiran arwah Oh Yoon Hee ini yang akan membuat Chon So Jin terjatuh dan meninggal. Kemungkinan terbesar Oh Yoon Hee memang muncul sebagai arwah,